بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹرانسمین seven tutorial introduction of Urdu InPage کے ساتھ شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا اردو این پیج کے بارے میں بنیادی باتیں Urdu InPage middle east اور ایشیا میں استعمال کیا جانے والا سب سے پاپولر سافٹ ویئر ہے سافٹ ویئر کی کیٹیگری میں اس کا نمبر آتا ہے وہ آتا ہے ٹیکسٹ ایڈیٹر میں اگر سافٹ ویئر کی کیٹیگری کو ڈسکس کیا جائے تو اس میں بنیادی طور پر کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹیکسٹ کو لکھنے اور ایڈٹ کرنے کے کام آتے ہیں ان میں آپ ویڈیو یا فوٹو شاپ سے ریلیٹڈ کوئی کام نہیں کر سکتے تو اس طرح کچھ سافٹ ویئر ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ صرف فوٹو شاپ کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ان میں آپ ان میں آپ کچھ بھی ٹیکسٹ ایڈیٹر کا مکمل طور پہ کام نہیں کر سکتے اس طرح کچھ سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں جبکہ ان میں آپ ٹیکسٹ ایڈیٹر کا مکمل مزہ نہیں لے سکتے تو اس طرح سے ایک سیریز بنتی ہے میں نے جو سیریز استعمال کی ہوئی ہے Urdu InPage Photoshop Adobe after effect cinema four D E D S seven ان کے ذریعے میں فلم اینڈ ٹی وی کی پروڈکشن لائن میں کام کرتا ہوں تو یہ ایک بنیادی سافٹ ویئر ہے اگر آپ اردو کے ذریعے اردو میں کوئی لوگو بینر ٹائٹل انٹرو یا فائل وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اردو ایم پیج بہترین ٹول فراہم کرتا ہے اس سافٹ ویئر کی مدد سے آپ شادی بیاہ کی فلموں کی مکسنگ کر سکتے ہیں ان میں اردو ٹائٹل بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں تو پروگرام کے اگلے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اردو این پیج میں فائل کو کیسے بنانا ہے اور اس کو فوٹو شاپ میں کیسے اوپن کرنا ہے اپنا خیال رکھیے گا ٹرانسین سیون پر وزٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ